Kdo si ho vezme do parády? Za týden se musí udržet aspoň v sedle. Váš odpoledne. Co? Kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? I'm getting forget. Everybody know I'm a visual. Yeah, I kill it cold like a criminal podívejte se, vážený kolego, všechno je to pouze a jenom vaše vina. Pane učiteli, nezlobte se, ale takhle to nejde. Yeah, I'm getting freaky, freaky Yeah, I'ma bring the freaky, freaky on. freaky, freaky on. Panenko Maria Potrpenska, vidíš? I'm getting gold. devi parar. Oh. Niente